Aku nyamain Mobile Legend. Oke guys, di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memasang script bikin musuh lag di Mobile Legend ya guys ya. Dan oke okay, di sini kalian jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Dan jangan skip-skip video ini supaya Anda bisa mengerti dan paham ya guys ya. Oke, okay, langsung saja saya akan mulai tutorialnya dengan Pertama, saya akan menghapus cache mobil Legend saya terlebih dahulu, guys. Oke, bisa kalian lihat sendiri. Di sini saya menghapus cache mobil Legend saya. Saya hapus dan saya akan pergi ke aplikasi ZR Archiver, guys, untuk menempelkan filenya, guys ya. untuk menempelkan script dan di sini kita sudah berada di ZR Archiver. Kalian cari script yang kalian download, biasanya kalian itu scriptnya di download, guys. Dan di sini script saya itu di script channel MSR Gresden kalian lihat dan cari yang bernama musuh lag MRS dan Sun guys Oke langsung saja kita lihat isi dalam script tersebut di sini ada 5 file kalian salin saja kalian tekan tombol judul lalu kalian salin kalian pergi ke dokumen guys Android data kalian cari com.mobile.legend dragon aset seperti biasa kalian tampilkannya di dokumen guys dan oke okay, kalian ingat script ini tanpa hapus file ya guys ya oke okay langsung saja kita tempelkan di sini dan jika kalian ingin mendownloadnya kalian bisa mendownloadnya di deskripsi saya tanpa password guys dan jangan lupa kunjungi partner-partner saya ya guys ya oke saya akan memasang radar map saya terlebih dahulu supaya kalian bisa melihatnya nanti ketika musuh lah guys oke saya pasang dulu ya guys ya nah jika kalian ingin seperti radar seperti seperti ini kalian downloadnya atau bisa mendownloadnya di channel saya guys oke langsung saja kita buka mobile legendnya kita tunggu loadingnya ya guys ya nanti kalian jangan lupa hapus saat evolution battle guys dan di sini kita sudah loading di mobile legendnya guys kita tunggu sampai evolution battle guys ya kalian jangan lupa kita tunggu saat evolution battle oke ini sudah berjalan kita tunggu Nah, jika terlewat seperti ini itu tidak apa-apa guys. Kalian pergi ke jet archivernya guys. Nah, di sini saya langsung pergi ke jet archiver dan kita hapus rata mapnya saja. Nggak usah hapus script yang di dokumen ya guys ya. Oke, langsung saja kita balik ke mobil Legendnya. Dan di sini sudah berjalan guys. Oke, kita tunggu sampai masuk ke Mobile Legends ya guys ya dan sambil menunggu kalian jangan lupa like subscribe dan komenlah secara bijak guys jika masih tidak bisa atau masih tidak paham kalian bisa bertanya di WhatsApp saya guys dan di sini kita sudah berada di dalam game lihat saja ping saya merah nanti itu tidak apa-apa karena kita pakai script anti lag ya guys ya oke langsung saja saya akan membuka hadiah saya terlebih dahulu guys kita tunggu di sini saya sudah masuk akan masuk ya guys ya nah kalian bisa lihat sendiri masuknya pun lancar meskipun ping saya itu merah guys oke langsung saja kita masuk ya guys ya dan kalian tunggu jangan di skip skip video ini guys supaya kalian paham dan tidak menyalahkan video ini dan resikonya itu tanggung sendiri ya guys ya jika musuhnya lag itu alhamdulillah dan jika tidak kalian bersabarlah mungkin HP kalian itu tidak support guys oke langsung saja saya akan memilih hero saya di sini tidak ada user tanknya guys dan saya pilih hero saya hero saya guys ya karena saya spesialis tas dan ini pun saya akan berkorban demi tim ya guys ya oke langsung saja kita tunggu loadingnya hingga selesai guys dan saya akan mempercepat atau oh nggak usah dipercepat ya guys ya supaya kalian paham oke kita tunggu loadingnya yang lama ini sambil menunggu kalian ya, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe dan jika ingin mendownloadnya saya sudah bikin video cara mendownloadnya ya guys ya oke langsung saja kita loading di mobile legend ya guys 4 3 2 1 guys oke check it out dan di sini kita sudah loading coba nah bisa kalian lihat sendiri ya guys ya cara loading loading musuhnya itu agak berat kayaknya guys oke di sini saya pun juga loading karena sinyal saya tadi merah tapi tidak apa-apa tidak mengaruhi sama sekali ya guys ya karena sinyal saya itu tadi H plus atau ed guys oke langsung saja kita sudah loading nah kalian biasa lihat sendiri cowetnya itu 50% terus ya guys ya oke kita tunggu dan cowetnya pun lain sudah berjalan dan welcome to mobile legend guys oke kita lihat apakah script ini work atau tidak oke kita lihat guys musuhnya bisa kelihatan di radar ya guys ya oke dan ternyata jawabnya lag guys dia ya, itu sangat lag oke dan sekarang nyanya yang lag guys nah skip ini kalian bisa lihat sendiri kan dan sekian tutorial dari saya kalian coba lihat coba sendiri dan